могу, наверное, сказать за себя, это великолепно, это здорово, и я думаю, что каждый человек, живущий сейчас, должен обязательно пройти вот эти вот базовые курсы, получить эту базовую, ну, основу жизни, мироздания. Кстати, мы только начали сейчас, ну, все очень интересно. Я уже второй раз на базовом курсе, один был в Чехии, в городе Берно, и впечатления были замечательные все по-другому кажется. Я а сейчас пришел здесь и с большим удовольствием слушаю второй раз басовый курс. И могу, могу сказать, что я в басовом курсе. И я очень благодарен, что эта возможность у меня есть сейчас. И а, я надеюсь, что буду слушать много-много нового, которое будет меня поддерживать в дальнейшем развитии и осознании мира, себя y mira, <laughs> excelente.